哎呀，早安！我们今天是来到日本的第四天。那我们今天要哎，他们是菜渣。我们今天要去大阪城。我们买了一张周游卷，对吧？周游卷，去给大家看看嘛。一日周游卷。我现在在擦防晒，等等。等等。一下，哎，你怎么一直砍掉我的头啊？等一下，我拿走，头直接不见。好的，这张就是周一卷，就是可以在玩一些大阪附近的东西。 那我们刚刚出车站，发现太阳很大，所以我们要擦一下防晒啊。防晒最主要功能不是防晒黑，是防晒伤。对，小知识给大家知道一下。我把早餐戴在脖子上，好好好好吃。好吃哦。饿的时候肯定没有，我没有早餐。你需要的话，我我来分你一些，好好。你干吃饼，鱼鱼干吃蛋。对。这是一个一个一个成语。热荷塘拱道。哇塞，这光线也太梦幻了，太。哦，我晒伤了，鼻子要不见了啦。不是，我晒伤了。 啊，外面太阳超大的啦！我要买包包，而且我有戴帽。我要买包包，我们买包包，让大家看到你失心疯的样子。 <laughs> 啊，我们看到大阪城了，给你们看一下大阪城。你们这样看得到吗？你这样看得到吗？我不管了，就有了就对了有了，有没有看到吗？在，在这个位置，这个位置就是大阪城。 小心你的裙子啊！你现在在这个大阪城，是大阪城的公园。我们等下才要走过去大阪城。看阿天拍东西。看你拍东西。录影中的录影中的录影中的录影中的，我们就是放录影中的。然后我这边再开一台直播。对。嗨。Hello，大家好。Hello，大家好。录影中的直播中的录影。今天礼拜六哈。 对啊，那你可以开直播哎。对啊，嗨。啊，你们在自拍啊？嗨。在直播啊？不是啊，我在看那边啦。直播你啊？嗨。热。嗨。我要拍那个，最近的那个。太远了吧？基本到，脚不想动。来，手机照。哎，翻拍机。我看到球我看到冰淇淋。真的假的？对，有冰淇淋。 我要过去那边一趟了，再不过去我们会。我可以把艾伦的头塞在你。在大阪城的路上。走喽。我们现在正在。 急速上升中，攀爬这个应该有个五十阶，五十阶吗？有五十阶吗？应该超过一百阶，一百左右没有啦，应该有个五十而已。五十阶的阶梯，希望上面不要再有阶梯了。哎呀，啊，累！哎，我们快，哎，我们快到，我们快到了，给你们看一下，上来之后我们就快到了。好嘞，的好嘞，回去。快到了，我们快到了。 你没有看到啊？就在前面。还没爬完。快到了，我们就快到了，努力中。啊，好热。努力，持续上升中。我们已经可以看到它了。这应该只是其中一个吧。大家，向前走，走吧。我们的伙伴已经往前走。那什么伙伴？讲什么？伙伴们。 以为矿矿石镇的伙伴们，我跟上，好吗，小姐，跟上。 大家好，我们现在准备要前进大本营然后前面这个人遇到一个阿叔，超像，你问能不能合照啊？这里，不要啦，我帮你问，不要，那你去跟他合照，我去跟他合照拿上像头都可对啊，哎呀哎呀，很酷，你说我今天遇到阿叔，日本人吧？超像，是超像，哎，韩国人，拿着拿着，笑起来超像的，是韩国，人，他被挡住被挡住，他笑起来笑起来，这个这个。 这个这个，现在这个样子。啊，我今天快呀，快去啊！等等，就说酷酷兄弟现在来到了大马。机会只有一次，我跟你讲，这辈子不会再遇到他了，真的。 <laughs> 那你去跟他讲话。我，我大十呀，六，哎，够。他说。 决定了，他会他要去，他不敢讲，他是小飞飞。不是啊，你可以进军韩国哎，他可以当你的韩国伙伴。你要知道他是红人。可以，你们都是 o r e a 兄弟了，Korea Kuku b r o t h e r k o r e a Brothers。 You look so like my friend. Can we take a picture? Can I take a picture with you or I, I want to make a, uh, make a video? And, and can you say cuckoo brother? can you say can you speak cuckoo 兄弟？快快快，大声一点！不要，我一个人很奇怪。好了。他们到底在干嘛？ <laughs> from we are from Taiwan, and eh, you look so like our friend. you look <laughs> <laughs> like so our we, So we, we, we, can we take, take a picture, picture with you. <laughs> okay, can you uh, repeat uh, cool cool 兄弟? Yes. Yeah, yes, yes, yes, yes. yes. When, when he says 大家好，我们是 And Then You Say 酷酷兄弟， <laughs> Yeah Yeah，欢迎关注，大家好，我们是酷酷兄弟， <laughs> Thank you，Thank you so much， <laughs> 快剪那一段！大家好，我们是酷酷兄弟。哇，我们来啦！刚刚那个根本是大阪城，那很像是，那是外面的驻点吧？对。点，然后现在我们前面这一座就真的是大阪城，它真的很高哎。 然后我们刚刚走过来，应该花了快半个小时。我们慢慢走，因为其实今天天气其实还蛮热的。我们走过来其实已经流蛮多汗。然后旁边附近有在卖，旁边还有卖一些东西。这边很非常非常多的观光客，给大家看一下。 是，好太可爱了吧？偷看一下，阿信在跟人家辛苦的捡垃圾，在拍照。干嘛自己，我们正在起啊！哎、你们很慢啊！我们刚才在讨论。他刚刚说你用肉弹冲击。 <laughs> 我有听到爆裂声。 <laughs> <laughs> 怎么啦？有人说他用豆蛋冲击啊？ 狗狗，我给大家看狗狗，还有鸽子，们 <laughs> 你们看我趟过去一下，对，着。啊，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！了？他突然拿着我的录音啊！啊，我从刚这儿录的。哎，咋咋？第一哎，我们昨天去 PK 嘛，看他。 拍起来比较贵，它的底片超贵。对啊，他们的电脑产品很贵。对啊，他们他们其他产品好像。干嘛？很 <laughs> 死。我有去看电脑，IT 一科非贵一千。你在拍谁的？没有，我在拍我。好了啦，浪费空间。爽了。而且你又不会热？ 但还好了，它不是那种台湾的。我帮你，我帮你那个 take 那个湿闷的，你这样就可以一边有那个军跟你讲话。就是它就是热啊，就是它不是那种闷热啦。对，还好啊，它不会暴汗什么的，但是它就是会热，会让你感觉到太阳很热很热很热，但你不会很快很快的暴汗，不像是台湾是太阳一下来，然后你就开始。 对啊，狂流汗，然后内裤也会全，单纯只是热，对，单纯只是热。你知道你的布景是什么吗？兴奋的囧哥，兴奋的熊哥，OK 的，就是囧哥， <laughs> 囧哥跟我们的天守阁，其实天守阁上面超多秘密的小人超多，上面到处都是人，大家都在上面拍，然后那边有两个人在自拍，快拍他们，我们自拍。我 下我的头发！哎，吓我嘛，好可怕！兴奋的九哥，呃，你你这部影片里面有很多兴奋的九哥，我们用牵手绳跟大家说再见，拜拜。 大家好，我们现在来到了金喜馆，对，然后它是在屋子里面盖房子，大楼里面盖房子，我觉得还蛮酷。的。然后它是仿日本的街道去把它盖出来。那我看可以看到里面很多人在穿和服，啊，这个是，这是谁？说话，这个是谁？白脸，白脸女。嘿。 也太丑了，吧！这真的有点丑。可以帮，可以帮我拍一张吗？我真的看不到我自己在干嘛。我已经帮你录影了，是你的。啊？为什么我也有？我戴眼镜了。戴眼镜了。哇，好小。看我这边，看我这边。他今天好帅啊！帅。啊？哎，帮我拿掉。哇，不要，不要伤害我。眼就很丑啊。你很丑。 还有，就这样，你直接送上。你知道人要一起跟着转吗？哪里有错？屁啊！方慢方慢转。哇， <laughs> 他还跟着他一起。 <laughs> 如果喜欢我的影片的话，别忘了点个订阅和喜欢，并且分享出去吧。